Ha, 302, 360 dia lah. Siapa lah pun dia nak kerja? Kau pergi sekampur nafas guna Tak boleh lah, tangan aku tak tu nanti, tak stabil. Tok je dia, kau cepat kinai dah. Weh, dah. Kau nak kinai? Eh, mak. Weh. Ini aku malam Belakang, semua belakang. <coughs> dah. Dia kat <coughs> tepi ni. Jangan sampai nampak. Monggo tak belas sini aja. Faham? Faham? Okey. Next. Dah Okey, tak apa. Stay. Tak mahu dulu tu kau? Dah. <coughs> Sorang. One, two, three, action. Dah tadi dah cakap. Aku dah cakap. Nak balik lah. One. Ah, tak payah matikan. Tak payah matikan. Tak payah. One, two, three, action. Um, nak roti cheese satu. Okay, dah cut. Eh, cut, cut. Wih, aku tengah. Okay, one, two, three, action. Masa nak roti, cik satu, milai satu. Sekali lagi. One, two, three, action. Balik dulu. Okay, ciao. Lepas itu datang. Benci kau tak? Bapak aku tak bagi keluar Bang SPM Keluar ke? Keluar ya, sekarang macam mana? Gila kau tau macam ni Biadab Mau tengipung bodoh Benci kau tak? Hah? trên one two three trên betul boleh buat macam apa saya cabut nak cabut Baik. Kena. Buat baik telan bodoh. <laughs> Action. Okay. Okay, mau tak aku kat sini. Okay, pandang aku depan lagi. Depan ya, lagi. Atas sikit, atas sikit. Okay. Ngam. Okay. Betul, bagi kat atas hijau. Okay. Dekat action, man. Action. Kau pergi sekolah belajar jalan elok Jangan jadi macam aku Dah, aku dah lambat dah Pergi sekolah dah. Okay, cut Sabar, sabar, sabar Dah, jatuhkan dulu Okay, aku nak ambil Mister, Aku nak kata apa ni? Baik bang tu ha? Baik bang. Baik dia. Baik bang. Macam tu je. Okay. Baik bang dah. Salam aku dulu baru cakap baik bang. Eh salah aku dulu aku kira lima saat baru aku cakap baik bang. Faham? lima saat tau tak tahu <laughs> nak macam ni kira ni. Kira dalam hati je. Kira lima ah. Tak, engkau tengok muka aku bila aku buat macam ni engkau terus baik bang. Faham? Tarik sini, nandung tarik sini. Tarik sini lagi sampai betul. Beja pegang. Betul lah. Kau nak ketamu jalan juga. Kau depan lagi man. okay Alamak. Pegang ogot. Okay, ngam lah tu. Action. Okay, bang. Okay, Kat. Okay. Okay, satu. Okay, satu. Okey kat. Bagus. Tangan pandang bawah. Okey. Tak nampak aku kan? Tak. Okey kat, matikan. Rakam. Satu. Sekejap, back aku. Mm-hmm. Sekejap. Satu, dua. Sini dah sikit sikit. Okey dah. Action. Okey kat. Mati kat. Ugh. <laughs> Terima kasih.